goizeko sortziak eta jaugita mazazpi minutu gaur Euskadi Ratiko Faktorian tartean gombidatu dugu Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia egunon eta ongi etorri Euskadi Irratira Euskal Herria eta Katalunia lotu ditu gure esku dago antolatutako ekimenak asteburuan Baina aurrez antolatzaileek legebiltzarreko taldei eskatu zieten e, eh, buru jabetzaren inguruko eztabaida bizkortzeko. Iruditza zaizu, e, ekimenak bultzada emango diola e, eh, legibiltzarrean gaiari heltzeko ba, nik uste dut eh, beharko lukeela eh, balio izan eh, horretarako. Aspaldi honetan esaten ari bezala e, herri honek buruia betza behar duelako. Baina ez, e, nola afera identitario bat igatik, e, soilik ez, buruia betza behar dugu egunerokoan e, suertatzen zaizkigun e, arazo ezberdinei e, aurre egin alizateko. Buruia betza azken batean eta ez gara nekatuko esateaz, e, buruia betza da pensio e, eh, oben e, eh, sinonimo. Buria betza da lan harremanak eh, hemen e, erabaki alizateko eta beraz, lan harreman hobeak, e, e, nolabait eraiki al izatearen e, sinonimo. Buria betza da azken batean herri gisa, ez? E, baino baitak izaterik gisa ere, parez pare ditugun erronka kolosalei, e, eh, bait, e, eh, bueno, eh, gutxieneko berme batzuekin, ez, e, aurre egin ahal izatearen e, sinonimo. Zentzu horretan e, ezinbestekoa zaigu, beharrezkoa zaigu. E, bueno, e, Espainiak, e, Frantziak, Italiak, Alemaniak, eta azken batean munduko, ez, e, este herri askok eta askok duten buruia betza maila, bera, hori e, eskuratzea. Mm. Eusko alderdi entzaleak eta eta Eusko alderdi entzaleko eta PSE Euskadiko Ezkerrako hainbat ordezkariko hartarazi dute, e, agian Mm, aurre eskunde giro hori udazkenean sortuko dela, ez dela egokiena izango mota hauetako eztabaidei heltzeko zuela ikusten duzu. Ba, nik uste dute hemen baragoela nola baite, eh, ba, azkenean eh, ez da hau, ez, eh, geroratzeko aitzakia bada, ez bada beste bat bilatzen saiatzen denik, ez. Berriro diot, gure ustez behintzate urgentea da urgentea da eh, eztabaida horri eh, ekitea eta urgentea da eh, buruiabetzaren berreskurapenaren bidean urrats sendoz aurrera egitea. Lehen esan dudan bezalaxe betza ez delako, ez dakit eztabaida politikotik edo eguneroko erronketatik edo gizarte gisa, ez ditugun beharretatik aparteko zerbait. Ez ez frogatuta dago, gero eta betza gehiago, orduan eta ongizate handiagoa. Eta guk e, eh, albaite eh, ongizate handiena nahi dugu, ez, eh, gure herriaren txat, eta e, haren nolabait langile eta herri e, sektoren txat, ez. horretan, horixe, e, ez du lertzen, ez, e, zeri ere erantzuten dion, e, gauzak etengabe, ez, eta zehazkiz, eta bai dau, etengabe nolabait geroratzeko, bueno, asmo, asmo horrek, ez, gehiago esango dut, uste dut e, bueno, e, erratuko ginatekela, ez? Baldin eta hemendik e, oraindik ere arte, ez? geratzen den tarte, bueno, nahiko aluze horretan, ez? E, Eztabaida ja electoral edo ta kampaina electoral utz batean, ez? E, murrilduko bagina eta katramilatuko bagina, ez? berriro diot eta e, hau, bueno, <clears throat> azken hilabeteetan mai gainean eh, jartzen ari gara, ez? E, erronka kolosalak ditugu eh, parez pare. E, asi eh, transizio energetikotik eta zaintzaren e, krisiari nolabait aurre egiteraino, ez? Asi erronka demografikotik eta e, gero eta gehiago, ez? Areagotzen ari den dualizazioari, dualizazio sozialari erantzun tinko bat emateraino, ez? Eta e, erronka horiei guztiei e, nola bait, e, erantzuteko behar dugu e, ausnarketa sakon bat, ez? Behar dugu e, ausnarketa e, estrategiko bat, ez? Behar dugu ikusi eta begiratu e, nola dagoen e, herri hau, ez? Zertan diren bere ongizate egiturak, ez? Zeintzuk diren bere ahuleziak, ez? Zeintzuk esan bezala bere erronkak eta gai izan beharko genuke hor, e, bueno, egoeraren, ez? Diagnostiko zorrotz eta erreal eta zintzo batetik e, abiatuta bada e, erronka horiei guztiei e, gutxieneko berme batzuekin, ez? E, aurre egin e, moduko, bueno, adostasunak, ez? E, eraikitzeko edo edo erdiesteko. Eta zergatik uste duzu atzeratzen ari dela eztabaida hau? Ba, horixe da, e, ez dakidana ez, eta ulertzen e, ez duguna, e, ez dugu ulertzen, ez hau dau e, aktualitateko ez da bat delago ez. Ez du esagutzen ez, munduan ezin estatu edo estaturik bere buru jabetzari uko egiten dionik ez bataia nola bai garaikiderik edo aldarrik apen garaikiderik eh, baldin badago hori buru jabetzarena da. Orain, e, bueno, e, Ukrainiako gerra dela eta ez dela, ez, e, eguna joan eguna etorri, ez, e, entzuten ari gara, Europa bat esaterako ba, burujabetzaren jabetzaren e, beharra zitze egiten, ez, buru energetikoa, buru jabetza nola itelikadura e, buru mm. eta menpekotasunak, ez, nola baite, dakartzan, e, bueno, arrisku ez, eta ondorio ez, e, eh, zera, oartarazten, ez? E, egunero, entzuten ditu, e, eh, bueno, Espainiare agintariak, ez? E, beren buru jabetza gora ipatzen, eta beste behin ere hori ez? E, buru jabetzak, nola baite, bueno, duen garrantzia estrategikoa, ez? E, nabarmentzen ba, e, guk e, ulertzen ez duguna da, zer dela eta, ez, e, Espainiarrentzat edo frantxesentzat edo berriro diot, italiarra, alemaniarra edo e, europarentzat, berarentzat, ez, e, horren e, den e, burujabetza hori eta ados e, gaude horretan, zer dela eta, ez, e, izan daiteken, bueno, kalte garria e, edo zer dela eta, ez, ez den, e, nola baita esateko, bueno, ba, e, e afera garrantzitsu bat edo bere alakoan, ez, eldu harko litzaiokeen e, afera bat e, Euskaldun ez? Eh, kimena, provokazio naskagarritzat, jo du Javier Lamban, Aragoiko presidente sozialistak, zuri ze hausnarketa egiten dizu, pesoeko e, eh, ordizkari baten agotan, e, eh, edo kasunetan e, e, idatziz e, irakurtzeak horrelako e, adirazpenak? Bueno, ba, uste dute zoren baitan e, badirela, ez, e, buruzagiak, e, asko pepen egon litezkenak, ez. E, bestalde, e, nik esango nioke, bueno, bai lan bani, baino baita oroar e, soeri ez, e, ez dagoela e, ez, e, gelditzerik, e, eskuin horien, ez? Azken batean, eh, errezetak, e, diskursoak, e, planteamenduak eta agendak e, erreproduzituta, ez? Ez ez, <laughs> eskuinei aurre egiten zaie eta nolabait eskuinaren, ez? E, agenda involutibo eta birzentralizatzaile horri aurre egiten zaio, hain justu, Espainiar Estatuaren demokratizazioan e, nolabait sakonduta eta zentzu horretan Espainiar Estatuaren baitan. Eta unendan menpeko, ez? Diren herrien autodeterminazio eskubidea eta erabakitzeko eskubidea e, defendituta, ez? Bestelakoan, eh, bueno, bakarren batek eh, esango dit, ez? Zein den, e, ba, Javier Lambanen e, horien eta berriro dio, ba, pepeko eta are bauseko, ez? Edo zin buruzagiren e, baita adierazpenen arteko aldea edo diferentzia. Eskozia beraletik jarri du data, 2008 iruko urrian, baina ez turionek e, ziren galdeketak zilegitasuna izan dezan, izan behar duela legezkoa eta konstituzionala. Aintzat hartuta, e, Espainiaren egun errealitate politikoa, errealista da, hori eredutza tartzea? Ba, gaur gaurkoz, eh, ziurrenik ez, gaur gaurkoz, eh, ziurrenik ez, baina horrek ez du esan nahi, e, horrek behar ez duenik. Esan nahi dute zalantzari gabe, e, asko zere desiragarriagoa delako. E, Eskozia da bidea? es, Eskozia da bidea, Irlanda da eh, bidea, e, eh, Katalunia da bidea, Korsika da bidea, guk esaten ari gara, ez? E, inor gutxi daki, azken erako eh, Euskal Herriak, eta Euskal Herriak bezalaxi, Kataluniak, are Eskoziak berak ere, edo ta Irlandak eh, nola lortuko duten bere buru jabetza, ez? Ea, hori eh, adostutako, ez? E, galdeketa baten bidez izango teden edo azkenerako ba alde bakarrez, ez? E, baita erdi etzi beharko duten, ez? Beren askatasuna eta beren e, buru jabetza. horrek gure ustez une hontan edo eztabaida horrek e, zer gutxirako balio du, ez? Azken batean batean zein bestean gauza bera delako egin beharrekoa, ez? Eta e, sinplea bezain zaila dena, eh? simplea da, azken batean hemen gakoa delako albait gehiengo e, sozial eh, subiranista zabalena eh, artikulatzea eta zaila da e, biztan delako eta hori ere Katalunian ikusi dugulako, hori ez dela aski, ez? Hori ez dela aski, momentu batean hori, ez? E, kasu hontan, e, Espainiar estatuak, e, herri honen, ez? Edo Kataluniaren e, erabakitzeko eskubidea onartu, eta erabakitzeko eskubide hori, ba, modu, esan dezagun, adostu, ez? E, baketsuan e, gauzatu, gauzatu alizateko, ez? Edo nola ere, e, diot, e, guk uste dugu, e, eh, ez da bai da hori, egin batean, ez? Egin batean, e, antzua dela, eta eh, indarra jarri beharra dagoela, ba, indarra egiten ari garen horretan, ez? Albai gehiengo sozial zabalen aireki beharra dago, zalantzarik ez daukagulako, zalantzarik ez daukagulako, bide horretatik, lehenago ez bada, geroago, bai herri honek, baina baita Kataluniak, e, Eskoziak eta Irlandak ere, e, lortuko dituztela beren helburuak. E, Gaiz aldatuta eta lor ekonomikoari helduta, e, abiatuta espero ditugu amaboste eh, minutu bat barru langabezia datuak, baina azken aldian eh, gurean lehen lerroan ditugu protestak eta eta lan gatazken ingurukoak, gatazka puntu nagusietakoa da soldaten igoerak KPIaren e, araberakoa e, izan berrote luken eta kontra dauen egiote horrek e, arazoak ugarituko lituzkela, bigarren itzuliko inflazioa ekarriko lukelako, zuk zeiritzea haukazu? Ba, nik uste dut hemen azkenean e, bizitzen ari garena da, bueno, errenta trasbase ikaragarri bat, ez? E, ez da zerbait berria, eh? azken e, eh, amarkadetako, ez, e, bueno, e, bilakaera bat baizik, ez. E, nagusiki, bueno, etxe bizitzaren afera dela, ez. Eta e, azken e, amarkadetan esan bezala sekulako <clears throat> errenta transferentzia, ez, ematen ari da e, langile eta klase sektoren, edo markatu langile eta herri, ez, sektoren eskuetatik, ba hor, e, zera, e, multinazional eta zera, elite ekonomikoetara, ez, kapitalismo por desposesion, ez, E, deitzen zaio, eta hori da e, pairatzen ari garena, ez? Azken aldian horri e, gehitu zaio, ba hori, ez? E, bizitzaren garestizearen e, ondoriozko, hmm. nolabait, e, bueno, ba, errenta transferentzia, ez? Hori delako, hemen e, langi eta herri sektoreak erosa almena galtzen ari dira, eta zein abiaduran, e, gainera, baina bien bitartean bakarren batzuk, eta hori berdola, petronor, eta eh, abar batzuk, ba sekulako mozkinak ez, izaten ari dira. Osa, mozkin e, ez. Beraz, eh, horren aurrean, e, bere alako neurriak ez, hartu behar dira. Eta bere alako neurri horien artean ez, e, egon daiteke, e, e, nolabait soldatak ez, ba, erosa almenik ez, galdu ez dezaten, nolabait, e, albidetu edo bermatuko duten e, neurriak ez, baina asko joan beharra dago, asko zaratago joan beharra dago, eta egiturazko neurriak eh, hartu sakoneko nola eh, eraldaketak eh, sustatu ez, e, gerta daitekelako, kasu batzuetan, e, bueno, herri honetan enpresa guztiak ere ez direlako berdinak ez, eta izan daitezkelako kasuak e, zeintzuetan, bueno, ba, simpleki ez den, ez den posible ez, nola soldatak, ba, KPIaren neurri berean edo maila berean igotzea, ongi, baino kasu horietan badago estelako neurriak hartzerik, eh? <clears throat> Esaterako, e, e, enpresak eh, gutxi, baino hori egin egiten dutenak, ba, mozkinak edo irabaziak sozializatu eta banatu, ez, langileen artean, ala gutxien gutxienik mozkin edo irabazi horiek enpresan reinbertitu eta ez banatu, ez, orain egiten ari diren bezala, dividendoak, ez, dividendo bainera, bueno, historiako dividendorik gandienak, ez, e, zera, kasuan, ez, noiz eta esan bezala, bueno, e, jendearen, gehiengoaren, ez, e, pobretze e, orokortu bat, ez, e, ematen e, ari denez. ez. Orduan, e, guk uste dugu horixe, hor, azken batean, e, lapurreta bat dela gertatzen ari dena, egiten ari zaizkiguna, hori onartezina dela eta neurriak hartu behar direla. Bere alako e, eh, neurriak, baino baita nolabait e, bueno, eh, egiturazko neurriak ere, eta hor bakarren batzuk aipatuko ditut, esku hartu beharra dago energiaren merkatuan, esku hartu beharra dago, eta are, enpresa batzuk nazionalizatu, hor berriro diot gertatzen ari dena oszenoa delako, ikaragarria delako. Horrekin batera, langileen errentak bermatu beharra dago, babestu beharra dago, eta hor igo beharra dago e, SMI-a. Igo beharra dago SMI-a. Baina horrekin batera hartu beharra dago ipatu dudanaren moduko neurriak. Alegia, e, irabaziak dituzten enpresek eta askotxo dira, irabazi ikaragarriak izaten ari diren enpresak, e, gehiengoaren, olabait ongizatean, eta esan bezala, ez, e, pobretzearen e, bizkar, enpresa hori, behar du beharko zai, e? Ez era, e, e, mozkin horiek, ez, inoizko handienak kasu batzuetan, e, reinbertitu ditzaten, edo bana ditzaten, ez? Ez ditzaten, e, e hartu eta eta dividendo moduan, ez, e, partitu, ez? Egin beharra dago, behin egin ere, sakoneko reforma fiskal bat, ez? Bere progresibitate handitzea aldera, gutxien gutxienik, Baitetik astearen, hemen karana fiskala, oza, Europaren e, mediara, ez, e, aldera, ez, eta horrekin guztiarekin batera, behingoz, ekin beharra zaie, lehen esan ditudan eta ipatu ditudan nolabait herri erronka hori, ez, kolosanak direnak, transizio energetikoa, transizio digitala, zaintza sistema publiko baten erainkuntza eta abar luze bat, Azken aldean gero eta osenago entzun ditugu bestalde osakidetzaren buruzko kritikak, Zuk nola ikusten duzu Euskal Osasun Publikoa eta jaurlaritzak dioen bezala, mediku falta baldin badago, nola konpoliteke? Baina e, jaurlaritzak dioen bezala, mediku falta baldin badago, hori e, azken urtetan hartutako erabakien ondorio izango da, ez? Nik aurreko batean irakurri nion, e, bueno, PNV-ko buruzari bat, ez dut gogoan nor, baina esaten zuen, ez? E, joa beharko liratekela ba, bestelako e, politikak ez, eta eh, benetan hori ez, e, bueno, ba, alako arazoak ez, e, saiestuko dituzten politikak eta bar, eta esaten nuen, irudi luke, e, persona ez daudela gobernuan, <laughs> ez, botatzen zuen alako desideratun bat, eta nire buruari izaten nion, ez? Baina, baina ez azaudete gobernuan zuek. <laughs> Beraz, e, inoren eskutan baldin badago, alako neurriak hartzea, eta nola bait, azken urte luzetako, ez? politikekin amaitzea, ba, zuen eh, eskutan dago, ez? Orduan, eh, nik uste dut, eh, bueno, ez bakarrik eh, osakidetzaren kasuan, eh? bestelago eremua askotan ere, herri hau ez toala ondo, ez? Ez toa ondo. Eh, herri hau, edo herri hontan, azken amarraldi luze hontan bederen, eh, ez du jakin, ez? Eh, etorkizuna prestatzen, ez? Eta hor bila dibide jarriko dut, eh? Energia eta elikadura. Osa, herri honen, eh, estaldura maia, bai e, energiaren eh, alorrean, bai elikadurarenean, ez da euniko amarrera iristen. Ez da euniko amarrera iristen bestela esan da. Herri honen menpekotasun maia, bi alor estrategiko horietan, eguniko laro gaita gorakoa da. Eta e, ikusten ari gara, zer nolako ondorioak dituen horrek, zer nolako egoera vulnerablean edo vulnerabilitatez, egoera batean murgiltzen duen herri hau egoera honek, ez? Eta hor, hori ez du, ez, egiten jakin. Eta bi, hori gutxi balitz, herria hau, e, ura galtzen ari da. Edo bestela esan da, e, aspaldi guntan, sumatzen da, herri adierazle e, ezberdinen aldetik eta e, nolabaiteko agorpen bat, estankapen bat, eta beherako. Gauzak ez direako egin? Gauzak, e, e, ez gaudelako ondo, ez goazela ondo, errentetatik bizitzen ari garelako, eta hor, errenta horiek, aspaldi eh, agortu zirelako. Hori bakarrik ez, bakarren batzuek elikatzen aritu direlako eta jarraitzen dutelako elikatzen, nola baite, eh, errelato do narratiba inerteak ez, Euskal Oasiaren akasu ez. E, proiektatzen dutenak, segurtasun sensazio e, faltsu bat ez, baina nik hiru adibide jarriko dut ez, e, nola aipatu dudan horrena. Osa, herria ura e, galtzen ari da, edo botila botilla ez, nola baite, ura galtzen ari da ez, batetik eh, demografia, erronka demografikoa ez, proiektzio guztiek esaten dute, bueno, amar urtetan, hemen egon den, e, zera, puro izango da, duela berrogei urte zegoenaren, erena, erena, eta proiektzioien arabera, bai ongizate e, nola baite egiturak, baino baita ezagutza egiturak ere, kolapsora joan daitezke, simpleki e, horregatik ez, biharna adibide bate, enpresak, ez gauza jakina da, ezaguna da, e, enpresa, e, e, honetan, e, nola baite, bueno, buke inzini ez, izan diren e, enpresa askotan, eta oro ez, bere egitura e, industrialean, deskapitalizatzen ari dela, deskapitalizatzen ari dut, sartzen ari direlako atzerriko, zera, e, funtsak, e, putre funtsak kasu askotan, eta enpresa guek erosten ari dielako, bestela esan da, usten ari zaielako, nola baita, eh, erri honen, e, zera, e, eun, industriala eta produktiboa, ba, eramaten. Eta abilide paradigmetikoenak ditugu buskal eta ibermatika. Bi enpresa publiko, punteroa e, nola digitalizazioaren ere muan, Eta nola, e, bueno, azken erako, e, dizkieten, ez? putre, putre funtxe batzuei, ez? esan nahi dute, ez goaz ondo, ez goaz ondo, eta horregatik esaten duen lehen, beste zer baino lehen behar dela, egoeraren e, eh, analizi zintzo bat, egoeraren e, eh, analizi eh, errealista bat, lehen bai lehen, nolabait, eh, bueno, eh, aurre egin e, eh, diesa diegun, parez pare ditugun e, erronka horiei, eta bestelako, abain, norabide batean e, aurrera egin dezan erri honek. Mm. Natu Madrien egindako e, goibileraren ondoren gastu militarra handitzeko akordua eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, zuek nola ikusten duzu hau? Em, erabakia argia luke, e, eskera bertzaleak edo EH Bilduk, ala negoziatu liteken kontu bada? Bueno, guke, oso garbi dugu, eh, hau eta gure posizio oso oso finkoa da, ez? Asteko eta behin herri honek esetze sentzion natori. Eta esetze sentzion eh, natori ulertu zuelako ongi ulertu ere nato ez dela, bai bake eragile bat, ez? Nato eh, zer baldin bada, gerra eragile bat da, ez? eta e, bueno, e, interes, ez, eh, imperialista e, konkretu batzuen, ez, zerbitzurako bitarteko edo, edo tresna bat, ez, e, horrekin batera, e, guk uste dugu neontan, ez, e, Euskal Herriak eta oroar, ez, e, gizarteek, e, langile eta herri sektoreek e, behar dutena da inbertitzea osasun gintzan, edo behar dutena da e, inbertitzea e, eskuntzan, eta ez e, ez e, armamentuetan, zeren eta zein izan daiteke ejertzitoetan eta armamentuetan nolabait inbertitzearen eta horrez e, indarrean den eta bueno, Ukraniako ez, e, gerrak nabarmen areagotu duen e, beliko eta armamentistiko horren e, emaitza edo ondorioa Hode, ba, ez da, zakit zoliegia izan behar, ez? Jakiteko horrek ezer baldin badakar gerra dela, ez? <laughs> eta gerra, e, ezer baldin bada da, e, nola e, gehiengo zabalen, e, sozial zabalen, e, munduko e, herrien interesetatik e, urrun, edo justu beste muturrean, ez, kokatzen den e, zerbait, ez. Sentzu horretan guk uste dugu eta ontan bueno, iruditzen zaigu, ez, e, ezkerrak baduela despiste maila importante bat, ez, bereziki Europan, baina uste dugu altsa beharra dagoela, ez, bakearen bandera edukigun, bakearen eh, bandera, zalantzari gabe, eh, justizia sozialik gabe, herrien e, eh, nola baite buruia gabe, edo autodeterminazio eskuiaren e, errespeturik gabe, ba, bakea beti izango delako prekarioa ez, baina altxa beharra dago bakearen bandera, eta altxa beharra dago desarmearen, desmilitarizazioaren, nolabait, eh, bandera, ez? Gu oso kezkatuta e, gauza batek, ez? Eta ba, edo, edo e, eh, binguz, eteten da, ez? Berriro diot, e, Ukraniako gerraren, bueno, aitzakiaz, ez? areagotu den eta nabarmen e, azkartzen ari den e, eskalada beliko, armamentistiko, nolabait, militarista hori, edo e, bueno, e, eskala handiko, ez, eh, gerra batean, eta are, ez, gerra nuklear baten e, arriskua, ba, gero eta handiagoa izango da, simpleki esan da, ez. E, gazte koordinadora sozialistako kideen eta gazte den edo txosna batzorden artean kasuan kasu eskarrak eta eta bar izan bat, herritan oinarrien sortu biharritako beto politikoa dagoela e, diote mugimendu sozialistako kidek, zuk zer duzu erantzuteko? Bueno, hemen eta ben eh, gauza bat eh, argi, argi utzi beharra dago, eta da, GKS-ek ez dauka inolako zerikusirik inolako sedikusirik eh, ezkerreko independentismoarekin edo edo ezkera bertzalearekin. Izatez, eh, talde hau eh, sortzen da ezkera bertzalearen nolabait eta ezkerreko independentismoaren, ez? Eh, hipotesi eh, eh estrategiko, eh, historikoaren eh, erabateko eh, ez eztapenetik, ez? Edo uko nolabait eh, erradikal eh, batetik, ez? Alegia, oso gehiagoak eh, leporatu dizuetelako eskakeoean eh, aritzen zaretela, esaten duzuenean eh, zer ikusirik ez duzuela. Eta ez daukagu, esan nahi dute esaten ari nahi zenen moduan, asteko eta behin, eh, talde hori, eh, badatorrelako, ez? Eta hala, eh, esaten du gainera publikoki, ezkera bertzalearen eta oro dar ezkerreko independentismoaren e, zera hipotesi estrategikoari e, osoko emendakin bat, ez, egitera bigarrenik e, talde horrek e, etxaitzat ezkerreko independentismoa hartzen duelago edo ezkera bertzalea hartzen duelako, eta ez eh, estatuen, edo eta ez egite eh, ekonomikoen aurka, ez, ez darabien, eh, zera, eh, agresibitatea, ez, eh, darabielako, ezkera bertzalearen kontra, ez. Hori, eh, asteko, bigarrenik, esan beharra dago, eh, ez dauka arazo bat, e, nolabait, e, bueno, erri mugimenduekin, ez, edo eta ezkerreko independentismoarekin, e, dauka arazo bat mundu guztiarekin, eta e, arazo bat baldin badauka mundu guztiarekin da, simpleki arazoa GKS delako. GKS eta bere jarrera sektario, erreakzionario eta erasokorrak. E, nola herri mugimenduen gero eta espazio gehiago gehiagotatik kanpo gelditzen ari baldin bada, simpleki da, herri mugimendu horiekiko eta beren kideekiko harreman modua edo harreman eredua izan delako horixe, harreman eredu sektario bat, erreakzionario bat, eta agresibo dela sokor ez? Bukatzeko, e, interes handia dago, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu. Beste behin ere, alako, e, eh, bueno, kasuntan talde edo, edo fenomen hori e, baliatzekoa, ere independentista igatzen e, saiatzeko, ez? ez da ezkera bertzalea, ez? Bakarren batzuek, bueno, iradoki duten e, bezala, ez? Fenomen hori auspotzen ari dena, eh? Berriro diot, eh? fenomen horrek etxaitzat dauka, ezkera bertzalea. Eta ezkerreko independentismoaren aurka ekiten ari zaio, beste inoren aurka ez dara bilen e, hori ez, e, agresibitate mailarekin ez. Baina hemen badago, berri doiot, interes bat, fenomen hori, nola baite, baliatzeko, dara biltzen saiateko, ezkerreko e, independentismoa igatzen e, saiatzeko hor kurioski, Ba, bueno, ba, el correo, ez, edo grupo gozento, edo grupo noticias, eta eran ere politiko konkretu batzuk. Eta GKS, ba, esku, esku ageri dira, ez, edo agertzen dira. E, nik spoiler bat, eh? dizuet, eh, ez batzuk ez beste, ez dute lortuko. Aurki beteko dira hogeita bosturteetak Miguel Angel Blanco baitu eta hil zuenetik, hogeita bosturteren ondoren eta horrek ematen duen perspektibarekin, denboraren eh, joanak ematen duen perspektibarekin, ze edo hausnarketa egiten duzuzuk ordukoaz, gaur? Bueno, azteko eta esango dute, bai, oita bosturte beteko dira, hori, Miguel Angel Blankoren eh, hilketaz, e, bezperan beteko dira, oker ez banago, e, eh, berro eh, urte, agurtzane harregi, ez, e, Jose Txaberen, e, bueno, bikotekidea zena, e, tirokatuta hil e, zutena, kasu hartan, e, bueno, e, galek edo batallon basko espainolei, bantxe dute gogoan, eta berrogeita lau bat urte egingo ditu ere, eh, egun horretan txe, okerez banago, ba, Joseba Barandiaran, ez, ere, bueno, aldapetan hemen donostin tirokatuta hil zutena, ez. Zein hausnarketa, Bada, zalantzari gabe herri honek eh, ikaragarri e, sufritu duela, aipatu ditudan horiek, ez, bueno, sufrimendu horren erakusgarri e, dira, eta e, bide luzea duela, ez, e, oraindik eh, egiteko, ba biktima e, guztien e, aitortzari eta erreparazioari e, dagokionez, ez? Hor oraindik ere eta zoritzarrez ba lehen mailako eta bigarren mailako biktima, ez? E, ageri direlako, ez? Eta bueno, bakarren batzuek, ez? Eh, ba aitortza instituzionalak eta are erreparazioa, ez? E, bueno, bermatuta, ez? Dituzten artean ba zoritzarrez eunka, ez? E, are milaka direlako bainolako e, aitortzarik eta erreparaziorik gabe segitzen dutenak, ez? Eta esan bezala, bueno, zalantzari gabe e, elkarbizitza demokratikoak eska eskatzen duelako, eta herri honek, ez, eh, merezi duelako, e, ba horixe, ez, e, biktima guzti, guzti, guztien, aitortza eta erreparazioa. Blankoren omenez egin batek italdi antolatu dira, horietan parte hartuko duzu, eh? konbidatu zaituztete? Ba, parte hartu dugu, parte hartu sana dute duela bost urte oken ez banago e, kasu horretan hogei garren urte urrenean ez e, parte hartu genuen e, bueno, e, egin ziren ez e, aitortza ekitaldietan e, urrutira gabe ez parte hartu dugu joan den e, hastean e, ermuan bertan e, udaletxearen eskutik ez e, bueno, e, Miguel Ángel Blanco hori buruzko e, esposak eta baten ez e, bueno, zabalpenaren inaugurazioaren e, arira egin zen ekitaldian baina e, えー e, eh, ustaiaren amabian, ez, e, egitekoak diren, eh, bueno, ekitaldi horietan, ez dugu parte hartuko, ulertzen dugulako, bueno, e, ba, ekitaldi horren, ez, e, zera, ez algarritzea e, beste bat dela, ez, ekitaldi horretan jakina delako, bueno, besteak beste, ez, Espainiako e, erregeak parte hartuko duela, baita, ez, bueno, e, Espainiar, hori, gorputze polizialen, ez, eta armatuetako, e, e, bueno, e, kide hainbatek eta hainbatek ere, eta zentzu horretan horretan guk eh, ulertzen dugulako, eh, kasu horretan, ba, bueno, ba, ekitaldi eh, horren helburu dela horren beste, ez, eh, Miguel Angel eh, Blanco hori nola baite aitortza ekitaldi bate egitea, ez dela horren beste, ez, eh, bizitza demokratikoaren bidean, ez, eh, ekarpen bat egitea, ulertzen dugu, berriro diote, bueno, ekitaldi horren esentzua eta helburua beste bat dela, ez, eta zentzu horretan guk noski parte hartuko dugu, orain arte parte hartzen aritu garen bezala, eh, biktima e, guzti guztien, ez, e, aitortza eh, ekitaldietan parte hartu dugu eta parte hartzen jarraituko dugu, ez, e, elkar bizitza demokratikoari, ez, e, nolabait biktima guztien aitortza eta erreparazioaren bide horretan ekarpena egin asmo duten ekitaldi guztietan, baina ez dugu parte hartuko, ba, esaterako, ez, e, Espainiare erregetzari, edo Espainiare batasunari, edo e, Espainiako, ez, e, indar armatuei, ha, ah, bueno, gorazarre, ez, egitea e, duten ekitaldietan. Bide batez, e, salagarriare iruditzen zaigu, eh? Bakarren batzuk eta kasu hontan ba hori Espainiare estatua ze eh, <laughs> ari naiz ez eh, herri honetako ez eh, mina eta sufrimendua bueno baliatzen edo instrumentalizatzen saiatu nahi izate aipatutako helburu horiekin ez eta salagarri iruditzen zaigu sinpleki uste dugulako iruditzen zaigulako horrek ez diola ez ekarpenik egiten berriro diot erri herri hontan horren beharrezkoa dugun bueno bakeari eta alkarrizitza demokratikoari asko luzetzen ari gara denboran baina azken galdera bat ustaia erdialdean egin dugulako sortu nazio konferentzia lakuntzan, pandemiaren ondoren, militanteekin egingo duzuen, lehen topat, topaketa handia eh, izango da, berezia espero duzuen, alde horretatik, eta ze, ze aurrera begirako ardatze finkatuko dira? Bai, bueno, Bueno, lehen topaketa e, kongresua izan genuen, e, eh, urtarrian eh, bai, e, amaitu zan eta hor e, izan genuen aukera, e, beste bain ere, bueno, elkari guzteko, eta zera bertatik bertara e, jarduteko. Baina bai, bestela, bueno, hau dugu e, urteroko zita, bertan, bueno, joan dako, diragan dako, ez, lan urte politikoaren balantze egiten dugu, eta urte politiko berriari begirako, bueno, erronkak e, finkatzen, ez. zein erronka, bada, e, kongresu amaierako ere, bueno, saioan, edo ekitaldian, e, nabarmen duen dituen horiek, ez. Ba, batetik eguk eh, funtsezkoa deritzogu, ez? E, bueno, zibilizazio berri baten eh, eraikuntza, e, beharra, ez? E, Mai gaineratzea eta zibilizazio berri baten, ez? eraikuntza bide hori sustatzea, ez? ikusia dauelako, eta len, e, bueno, luze hitz egin dugu horren inguruan, ez? E, norago hazen, ez? E, berdinen jarraituz gero eta baldin eta ez badugu, ez? E, norabide, bueno, aldaketa importante bat sakun bat sustatzen, ez? Bigarrenik e, aipatu dugu hori ere, gure gure ustez e, urrat sendoak e, eman beharra dago buru jabetzaren e, berreskurapenaren e, bide horretan, ez? Eta hirugarrenik eta honekin amaitzen dut, ez? Herri honek, eta gure aspaldian ari gara nabarmentzen, e, behar du, ez? Behar du duela irurogei urte martxen jarri zenaren moduko alako herri bulkada, donazio bulkada berri bat, ez? Herri honek e, aktibatu behar ditu bere energia komunitario guztiak eta gai izan beharko luke energia komunitario horiek gizarte zibil antolatuaren, ez? E, bulkada hori, nola nolabait gure e, bueno, eh, bitarteko eta eh, energia instituzionalekin lerrokatzeko, ez? Herri honek hori egin izan duenetan, nolabait lortu izan dituelago aurrerapen handienak. Arkaitz Rodriguez, eh, sortuko idazkari nagusi eskerrik asko gaur eskaderratiko faktoriara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuen eta nahi duzuen arte.